Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, bagi. Kalau nak klik animasi kita, ha serunya. Abe mangajo kamu ambe. Nila juga orang tua berkata. Orang tua tak sisa pada kaya tua. Anak sekali penida. Tunggu rumah nak carilah juga saya ke binatang pelanda. Adik tahu habis kamu Coba kelipat aku menteri si Dewi Kamu tahu ke apa benda? Benda ni habis kamu Kalau benda tak habis tak buat tau ke kau kena kecek Kena tengok calai boleh kereta kali Habis fikirlah fikir kat dulu habis Habis tu wado, Rambut ubah dah Sobat, abis kamu jawab gini Coba kelipatan Tom Tri Tri Baby Aku tak payah kata-kata kau pergi kamu. Koyak banget. Ambil siramu. Betul kau abang Niko. Betul kau abang Bini. Betul kau abang Kawe. Abang jangan susu pada dia adik abang. Betul kau abang siramu. Tuan Petri Siti Dewi. Tidakkah aku tinggal pada kedi kamu ni tepat di dalam alas sunyi berkansnya? Aku nak cari lagi kok seekor binatang pelanduk putih putih dulu. Ikut dalam hutan cikai bukit buka gunung kane. Di dalam hutan enggak malu lah saja. lagi kok binatang buah seperti harimau gajah singa beruai. Siapa kan aku mari kira di sini? Kau saya ratu puyuh peranjing Aku au dago lapa baso. Hotulah aku mari tidur beradu ke dari sini. Tuan Sri Dewi. Ijo abis kamu. Adik tahu dah abe. Abe cegahlah juga bini Abe tu tuam terima yang mau rata Abe. Kau gen ga? Come jangan lupa Abe. Kita tak tahu tahulah juga behi pengawal nafsu dia Abe. Kita balik Abe. Adik tak lama lagi nak sahido, Anak di dalam kanungi. Tidak tuam teri dewi. Aku tak balik lagi. Di dalam negeri ratu puja peranggi. Aku tak balik lagi tuam teri dewi. Tidak Abang Sarawak. Buruk baik jamin lawak. Ki kalau abe tak mengaku lah juga abe menikah dengan tuan putri Maya Mohra. Adik duduk sini abe. Biarlah juga adik beranak sini. Tak malu orang lain malu abe. Nyo kata dore, bini siapa si Dewi tu, bini siamu. Tuan Petri si Dewi. Sebelum kena kemuri, sebelum kena kemaruh. Mu baliklah juga di tempat asal dulu tak kalau mula. Mu ajak pengasuh saik woyo sama tu. Tak lama lah juga aku lupa rehat. Kau saya di dalam negeri ratu punya perangi. Aku cari pelanduk ke bui lagi kepada diri kamu. Tak payah habis kamu lagi dok mikir. Adik tidak ngidih doh pelanduk nak tunggu masa nak berano do. Adik tau pergi, selagi apa tak pergi. Betul-betul kau mau tak begitu tu menteri Dewi? Tidak, abis. Ikut dia bela lah juga hari ni. Kelabe tak murih, siapa lagi nak murih? Kelabe tak gode, siapa lagi nak gode? Buru baik comel awak Amola juga istri bini Abela lah juga suami lagi. Pergi tuan menteri Cidewi. Pergi hari ni. Tidak abis seramu. Pikirlah juga adik ngandu siapa bulan ni abis. Orang ngandu ni gak nyawa gato kamu soga soba be ni soba nyanyi be nyanyi di siapa bulan ni be aku kata pergi pergi pergi yo tadi nak yo ni somsa langsung se aduh abe suami tak guna kamu betul pergi tuan menteri cerewi aku pecilakan hak kepada wajah kamu Aku pandai pernah muka kamu sendiri minta ubah Pandai babi dia pandai ni Aduh, sakitnya. Manolah juga berasa tiga orang. Huuu, hmm, seksonya pada aku sore juga hari ni. Hei, Bayo, Bayo, Bayo, hei. Enggak dia ni. Mari bangga, mari bangga, mari bangga. Apa pula? Mari. Aduh, kijau lah. Mochi kena nyala. Putus lah pandangnya kau dah. Enggak dia, Mak. Siapa Mochi tidak lebih putus pandang lah. Dah putus pala XCD Bukan XCD dah kak Nyokong dekat suami Bangat Benar Aduh sakitnya. Memang tu sebab orang okay, bakal berawuk ni kata berawuk dedak. Apa? Ni kata mak cik pun terpala. Kita pala orang duduk cengkak tu. Sampai sakit eh. Tak apa mak Aduh, sakitnya ambo perasa. Ha, sakit gigi. Tidak perasa. Tanya tu orang boleh sakit gigi. Dia tengok Joh dengan macam mata dia mau tu ikut sama duk kau deh. Habe iya. Hmm. Sambatlah juga orang kata orang jatuh ni kat bewa iya. Hmm, apa? Eh? Orang lain pun bini juga, tidak dia seorang. Bapa? Sakaklah juga dia nikah kahwin dengan Tuan Menteri Maya Mahura ni, Kak. Mau ngandung sama bule, mari nak jumpa dengan suaminya sepak ambo, bayo. Bapa? Atau bengok tu ikut serama ni Angin nak bini dua riga Orang lain pun bini juga tidak sepuluh dia Buat gila gaya mana boleh Buat gila gaya mana ya Ha tak kita nak bini dua kak Buat gila gaya mana boleh Jadi amai mamu selipa jika adil lah Kecik luar ya Nek adil lagi mana ya Twitter tu Datuk Iko Syamo ni uh, ha, Nikol dengan Tom Tri uh, Main Mora Anak Ratu Puyo Parangi Habis kata Wak gila gila Wak gila ya? Wak gila gila lah Tidak dia ya Bini dua Nyokai lah Bini dua juga Tak dunia ni Tapi gila gila panah Tak ada dia bunyi gila getol Gila gila gila mana Mata pehek Gila gila mana ya Misalnya lah Kita bini dua ni Hombudah tu ada Hah? Buat gelirai kawin adik. Adik mana? Sepuluh hari rumah hak muda kita duduk. Hah? Tiga hari rumah hak tua. Ah, kiri ampun lah kedua ya. Berat berat sunuh kena tenda tu. Dia memang budak. Budak lagi rumah dua puluh. Kecik pun tak pedah. Kecik mocik. Habis sak eh. Ambo ni kak. Letih dah tak agak badai. Nombor wana tu aku sobal tu aku nak wana. Sirot cubik mata lagi. Menunjuk siok lah saya. Aku tak boleh kat aku. Hati mudah hati lembut. Lembut tiap kena tiap kata. Habis tak eh. Ha. Tak ada aku lah juga riamu hari ni. Habis mau mengajar seramu ni kak. Ha. Dia godek dia sepak dia dia terajek. Sepak saja tak apa, saya amat tak kecil hati. Lepas tu, dia buat lagu anu, tu aku macam si Dewi. Nga dia buat lagu anu je. Dia cerada, hamba. Ha, salah melakuk tekuk wayah bongkok. Dia cerada. Dia cerada, habis saya. Hamba bimbing sekarang, jah. Amongan ah, tu siapa boleh dah. Nak beranak siapa kari dah. Kita nak pergi kuano tadi. Aduh ah, kisah lah. Aduh kisah lah. Aduh. <laughs> Kak kuano langa pasal gini pula. Mak pun mak. Aku siya. Hmm, siya langsung yuk tekuk ke semua. Hmm. Hmm. Tu si Amor ni dia lepas belakang dah mereka lari dia tak ketak kena kalau dengan nasihat. Dia ngamung kena angin. Kena angin mana? Murayak lah ke dia. Tak sadut godel lah mocik tu. Terisi Dewi tu nak beranak. Orang nak beranak dekat sakit. Supaya gatuh nyawa terambut sorak Dewi. Padu? Royak lah ke dia. Wih dia tarik balik lah. Dia duduk sepak tentang teraja tu. Amok gerung dia bagi anak kena sehat. Rupa namanya dia baik benar dengan yang antara air jagi lah. Uh, air jagi tak tahulah. Air gerung. Uh, nampak relax tu. Tuiku! Benar pengasuh saya? Kijau ke apa kamu mari pak aku tanya hari ni? Aku beci lihat kepada Ketua Menteri si Dewi. Tak ya pun orang kata dos kamu jahat. Kamu tak ada dak, kamu tak ada basuh. Aku nak melepas mulut orang saya. Biarlah kata aku seramah jahat pun. Aku terima saja. Baru. Ambo sepak doh tenai teraje. Ambo cerah tu Menteri Dewi. Eh, tak boleh gitu tu aku. Ah, zoling tu, zoling tu, zoling ku. Sebab mau cik si Dewi ni nak berana, Tama pula dia mengandung. Mengandung pula dekat perut bawah dada. Kalau tu aku, ku ergen nak bersuduk kalau dia dia kat nyanyo lah tu aku. Nyanyo ku ano say. Kau yak nyanyo ku ano. Nyayu lah Nak boleh kau nikah dengan dia Tidak banyak royak banyak cerita Tiap-tiap orang kulit kat Tentu dia orang tahu belakang Seramu ni suami si Dewi Si Dewi ni isteri seramu Lepas tu saya royak molek Kau kena kulit baik dengan dia Jadi siam mokcik lo beranuk sebab hok baru tu menteri bayu murah ni kita tak tahu tahu lagi per eh, perang awal dalam studio lawa lah muka kita ambil DJ benda kereta ke je rome ku enje kita tak tahu takut pakai julu nak kena teruk ko kondensa ko pana pana awak barak barak ni orang mu tahu kau tu menteri sendiri orang baik Huh, ha, tahu juga. Perangai dia telah ke mana saya? Perangai dia baik, wajib. Okay. Mu tahu asasi lo dia? Kau ha? Tahu aku. Asasi lo si Dewi lo lah kau no? Asasi lo si Dewi ni nak boleh dia tu ngopok dia ni ke hamok dia. Gaso saya dah. Aduh, begini onda. Ah, boleh dah puluh hiyah orang sore pun kena berlaku Mereka sama sekali kagum berlaku Aku nak kira ayat kabiyo Dia kat bayi nak nak nak buat galak Tu buat galak tak boleh tak percaya Kena buat galak Ada saya Kena buat galak dia